bersamaku menikmati rasa ini Berharap semua takkan pernah berakhir Bersamamu Bersamamu Oh. sendiri di sini mencarimu tak tahu di mana semoga tenang kau di sana 我。 Santa.